daughter was dead. So now uh, the doctors are working, but also his psychology and uh, the thinking and all the brain is now on the daughter, how the daughter really uh, was killed in his face. But I think we'll be fine now. He has been transferred to level two for an operation. Uh, they want to, to, remove the bullets from, the, from one side of the shoulder. And uh, probably this side they were telling us there's, there's no big, big, big problem the, on the right side. He has, I, uh, we hope, we are very hopeful that General Katumba Wamala will survive this, uh, this kind of assassination. Uh, ye amawulire gagamba nti driver we afiiriddewo n'omwana we omuwala abo bebafu ababiri bebakatubuulirako naye ye nga bagamba nti ali bulungi kubanga ye alabiseeko nemifaananyi bimu ngaatambula ngaayogera n'okwogera nti esaasi werinkubye omusaayi gutonya omutwale mu ddwaliro so abadde injured Eh, babadde bagezaako okumutemula eh, ebigambo ebyo owekitiibwa genero katumba wamala ali injured akubiddwa amasasi enkya ya leero naye katonda nataasa eh, tattiddwa naye nga abantu babiri bafiiriddewo muwala we ate n'omukozi we driver we tekinnamanyika obanga abadde alina eh, obukuumi obusinga ku ekyo eh, kyetegeeza ngaatambulira mu convoy tekinnamanyika naye nga nga bwomanyi bwoba wali oli minisita kakati ate noobanga um, tokyali ngaolindirira olaba obwonodda ndowooza babadde bakendeeza ku bukuumi obubatambulirako kale nno byebigambo ebyo ebitawoomya supu eh, tebiwoomya tooke wano mu kibuga kampala nkiddamu ekitiibwa katumba wamala minisita wa waks eyali minisita wa waks baga kati eh, tulinze bulinzi oba nadda obatadde naye nga yalikola omuduumizi wa magye aga uganda alumizibwa alumizibwa mu butemu n'obulumbaganyi eh, enkya ya leero muwala we afiiriddewo eh, ate n'omusirikale we amuvuga naye afiiriddewo kigambo kyekyo kibi eh, tetwagala nakukitwala wakusinga ebisingawo awo tujja kwongera okubifuna yatwaliddwa dda mu ddwaliro ajjanjabibwa bamekegesuwa nti wabera wechi ntwechi uba musayi uba chichi abere kengiri jatasibwa ubura mbwe chichigambe cho John gwasu zoti ya chari ilu mbwe posi wali bulonji ndi bulonji eh, ebigambo biwulidde like comment ngaomuvubuka mm, mpulira ekyogamba eh, kitalo nnyo kigudde ku general hmm. eh, omanyi kibi nnyo omuzadde okuziika omwana omwana we ate kibi nnyo kati omuzadde omwana omufiira mu ngalo ng'alaba nga wekibadde nga tutwala okusaasira kwennyini ewa famiry ya jeno katumba mala ewa driva alugendeddemu mm-hmm. era tusuubire katulinde poliisi tulabe kyenaagamba uh, ku byokunyonyereza ebijo genda mu maaso kisobola okwogerako ekyo kitalo nnyo tubasaasidde tubasaasidde nnyo nnyini tubasaasiridde ddala tukakasa nti katonda gyabataasa ekigambo tekibadde ekirungi nakamu ekya e, katumba wemala okugezaako okutemulwa ate baagala okumutemula batukoze nnyo bubi nnyo nyo nnyo batutiisiza tiisiza e, batukanze kanze hmm. e, bishop naawe ekintu kyogerere mutuwulire kyoyinza okwogera ku nsonga yae Richa. Echa jeno katumba wamala. Jeno katumba wamala. E, eh, nsaba. E, ba, ba, ba, sonyo wako kere wako. Nkere ye. Mm-hmm. Na ye nga chibinyo. Chibinyo. Um, polisi ndoza kuruno. Siga mati mjote bakola. Na ye. Ndoza chisela chituse. Wabereko. Bana Uganda kubesiga. Nti webatu gama nti balonjereza. Baliko chibatu ukako. Mm-hmm. okyogamba oh, eh. kuba bakuba abantu bwe batyo ne babatta notoddayo okuwulira kifaayo notaddamu kuwulira kifaayo hmm. kati abantu batuuka ekiseera ne babajjamu obwesige nga poliisi nga poliisi olwokunonyereza ne batamala olwokunonyereza ne batamala eh, ebintu ne bitaggwa hmm. kubanga tuzze tufirwa abantu ab'obuvunanyizibwa mutuzonyo bwe tugamba ab'obuvunanyizibwa oli ajaga nti waliwo atali wa buvunanyizibwa naye tukikkirize nti waliwo omuntu kati nga katumba katumba hmm. tafaanana nga ffe abadde mu struggle okumala kaseera bwe tugamba nti mu uganda tulinamu ku ddembe beba musajja bakola okulabanga eddembe likolaki baba nga ate batuuka ekiseera nga nabo eddembe liba balabanga eribava mu ngalo so nze nsaba poliisi ku luno etulageko nti kubanga bagamba nti mu uganda tulina ebitongole bikese biwera ate nga byesigika nti bikoze naye abantu babyesiga nti bikoze bwe mubawa lipooti nebiva mubigambo nti ah, ebitongole bikesi bikola naye bwe muba temubawaddeyo lipooti babuuza nti bikola ddi nze kinewunyisiza ebifaananyi byendabye bino mm. byetubalaze ku screen byeyo byetusobodde okukkiriza bijje mm. naye eriyo ebirala ebifaananyi byendabye mubaddemu amasasi okuva buli saidi ne front ne baka nene mmaaso eno naye olwokuba tufe tetuli ba poliisi kati toyinza kundira bifaananyi biri mu musango gwenkanaawo gwe eh, notandika okubiyisa ku mpewo hmm. ngaolinga ate wakola hmm. atya olwo amateeka gatufuga be gagamba tulina kuwayo biri basic ebibakkiriziddwa ebiri basic byolaba nti banakubuza ekibuuzo kati ekifaananyi ekimu kye tulina kya muntu akuba ebifaananyi ng'ali mu nnyumba oba mu flat ebbali woluguudo nga ne wakati we noluguudo waliwo ekikomera ngaomulaba nti ali waggulu bwati kati oyo oyo yakikubya atyayakikubye hmm. eh, eh. nti bwe yalabye yawuliddeako egugungu lwakati masimu hmm. ee eh. nayakota esimu ye natwala ka vidiyo hmm. nakawereza nekagenda ku social media but how and why kubanga nsi mu bintu ebimu ebibeera mu nsi muno byemutamanyi nange byenali simanyi edda mm. kati ŋenda mbiyiga mm. abantu abamu babeera oncontract kati ebyo abikubakakasa nti nakozi nakikoze emotoka tugikubya magazini namba obujulizi bwe buno gweolabanga ebyokusaga naye ngaoliye abanja sente ze kubanga omulimu gwebyata tekukola yagukoze eh, ngekyo kyeyakoze so um, katukirekerera awo tusaasidde nyo nyini famire tusaasidde fraternity yamaje tusaasidde fraternity yonna ya cabinet nowekitiwa president tumusaasiriramu bano bona abasajja bebatta bantu be eh, bebakuba bantu be Eh, ate kiri kyoyogeddekiri kyoyogedde nange nsolo kyogeramu akange mm. akange kagamba mm. olwaleero oba lwajjo lwadde lwajjo ndowooza omulamuzi lwajjo mm-hmm. omulamuzi wekooti ento alagidde omusango ogwawaabirwa munnamateeka opiyo mm-hmm. gugende mu kooti enkulu ewali obuyinza obuyinza okugoba kubanga babuliddwa obuki obujulizi kakati omuntu wemuba mwamukwata hmm? newayita emyezi ebiri nga gamuleta obujulizimugera myezi esatu hmm. timuleeta bujulizi mwelwaki timwogera nimuga nti obujulizi butuwulidde eddala tumugika omusango anyway hmm. simanyi kubanga abantu abafudde mu ngeri efaana bwete amasasi akagezi asimatusi kati tulina esuubi nti tewali kisinga ofcourse muwayo yafudde kibinyo nebirayo yejenero ajakuba bulungi ajakuwa afunye ebisago ku mikono gyomu wakonono oliseaoneza forensic oleeeiiraundi then ogaikio kwenda kwa wenzira abantu bali mu bisatu And what kind of medication, uh, sorry, examination has been done on you? Of course, they have taken the x-rays and um, they have lodged in the arms and the These kind of conditions or situations are things that are recurred the general is now one of them. You are in the forces. How bad is the situation so far, given the fact that it is well a recurrence? I think uh, that kind of question is being asked to a wrong person. Yes, I'm a security officer, but I'm speaking as a family. There is somebody who is supposed to speak on behalf of security. I'm speaking on behalf of the family. The members of uh, the members of the family that were in the car, how many occupants were there? Yeah, there were four. Uh, the driver died and the daughter died that's unfortunate. What do you know about the evacuation of the of, uh, of uh, General Amala from the scene of crime to the hospital? Of course, from the scene of crime, he was helped by one of the escorts to a clinic for stabilization. Yeah. Thank you very much. Really, really appreciate it. Thank you. Mm. The bodyguard. Maybe just say that. Just say that in one minute. Yeah, the bodyguard did a great job. Otherwise, if it was not for him, maybe they, would have finished him. So is the bodyguard okay? Bodyguard osanga ekirungi eh, namusebuuze atajja kufa ekweralikuyanu kyannaku naye mbeebakumu kolejna kamera. Omsadzianku. Avenue and Prussia Avenue. John Baliha and Prussia Avenue. Golo, Golova. Philip, come here, come here. Take the microphone close. I've changed. I just ask you put the microphone lower, eh? about breast level. Eh? Yeah. Yeah, just somewhere Don't here. Push, eh? yeah. I'm waiting. Not from this side now. Not this or this side. Otuze mu, otuze wali mzee. One, two, three, one, two, three. Everybody is a your phone. Eh? The one of the phone you put Don't bring the phone in the camera. Put I'm okay. Yes. Guys, we go? you can stand behind. It's okay, it's okay. That, that wasn't a polite request. It's okay. I'm not going to sorry. the children? I'm sorry. Sorry. Just what is the latest you've been able to pay for that? Microphone's low. Time of this particular situation, uh, anything that would happen. It's not the first kind of occurrence. How despicable is it that uh, well, another situation of this kind that has happened before is happening, and previously reports haven't come out to suggest otherwise or investigate. Of course, like you're saying, it is despicable, it is uh, unfortunate, it is absurd. that such a thing can happen. But uh, sometimes, you know, you don't know when such a thing will happen. Uh, but the government, I mean the forces of the security, doing it. amasasi emotoka ye olwaleero ku saawa bimusanyisi ku saawa bbiri ekitundu abasajja nga batambulira ku pikipiki bbiri bakubye amasasi mu motoka ye era bwe bakubye amasasi mu motoka ye fenna tukitegedde era kati tukikakasa nti bye twawulidde ebituufu nti driva we yafiiriddewo ne muwala we bangambyeko nti ye mwana abadde asembayo obuto erinda ah, katumba naye afungidde yafungidde amasasi agakwiddwa mumotoka jeno ye yafunye ebiwundu era tuuli wano mutwaliro kufuna bujjanjabi sisobola kwogera sawa zino obujjanjabi oba ripot teyagambye kubanga abasawo bakyali naye naye kyenyinza okakasa nti obulamu bwe tebuli nnyo tebweraliikiriza nnyo akoleddwako abasawo banaatera okufuluma okutubuulira kiki amasasi gatuuseewa obuzito bwako bwenkanaki oba obulamu naye nga kitumanyiko kati nti ali out of range sikola kyogeraku kati naye nga okubuuliriza watandise era ababuuliriza ebanatugamba tujja kuba tutegeeza bannayuganda banabyogeddeko nti waliwo ebigambo ebalibyogerwa tajja kulayira jakulaki mbadde naba nti uh, engeri kino ekintu gye kyabaddemu kwegamba omuntu ayinza okusikirizibwa kankozesa ekigambo ekyo okusikirizibwa oba okulowooza nti nti oba embeera eyo eyagala okubanga eringa e, e, e, unfoldinga nga bwe bayogeranga nti oba alayidde oba kino kale tunalaba ewiriro naye nga sisobola kukiteekawo kati era sisobola kukigamba nti yombi okufanagana naye ŋŋambye mugambye nti obuulyawo kikuleetera okulowooza kubanga kino kintu ekiteeketeeke omuntu akuba amasasi ku saawa bbiri esaawa bbiri n'ekitundu ensinga eraba ensinga etambula oba olaba nti ayina okweteekateeka kwaludde ng'akola okusinziira ku muntu sikamenti ina masimu kutwafunyeko na yinga bi walwa masimu aga uli kwa ko walwa bagambi zabu ba ba uli ko kunjogere yo nti nga ba kogera ebi tu ebi efana anyiriza ko yesi sobola kogera kati olwo mutaleta tataganya tataganya okumulizo genda pasi walu kamere zate kwa kubudo zina chizayambi kutsera kachino abahuliza bagenda tubanga baga mukani tokuli kutanze bagenda tubanga era esawa yonanga tumaze obifuna okugikuwaayo tujja kuba tuwaayo ekiwandiiko ekibyogerako eri bannayuganda naye guno siku emirundi ogusoose nga embeera ngaeno etuukawo ate nga etuusibwa ku bantu abamaanyi mu security organis nga bakubwa amasasi naye tewali alipoota aliekuolo obunaku buliwo ekyo tujja kukiddamu nga abakolako ababikolako oba abakola kukuwuliriza oba abavunaanyizibwa okuba nga bafulumya ebikoso z'ekika ekyo naye nga kituufu naye nga abakumatembe oba ebitongole matembe kufuusinga bulijjo bikola kikolakisoboka era nze ndowooza nti obaoli awo singa tebikola kiwala obaoli awo twandibadde tulina tulabye n'ebisinga kawo obungi naye abakumatembe bakola kyonna kisoboka era embeera eraebintu ebyo kakati ekyo sisimina bwe nsobola kyogerako kubanga ye Please. Yes, this I answer after. Muhammad Do we know what kind of injuries? Come forward. Come Where the how, how deep they are authorities keep up Do the security systems have any any leads so far on who these people might have been? Right now I can't suppose that I'm,